回オープニングプログラムに選ばれましたネバネバ音頭みんなでいきましょう桜川バージョンですどうぞ <laughs> やってまいりましたこのイントロが入ると私スイッチが入ったかのようになってしまいます本日は皆様と一緒に踊ってみたいと思いますネバネバ音頭石の上も4年やっと私たちも目が覚めましたよろしくお願いしますネバネバ音頭ですはいはいよいしょ

し懐かしさと山とまだらきしんでよいいいいやらせていただいておりますよいしょよいしょ

端こあたりでよいよいよい夏の風物も踊り天天真壁の祇園祭大和ににわい石祭り住めば都の桜川あと一緒に Go, go, go. What you